Merci Dans les profondeurs de la Terre, la sécurité d'un laboratoire top secret a été violée. Un virus mortel, capable de contaminer le monde entier, a été libéré par Umbrella Corporation. Oh mon Dieu Il faut qu'on sorte d'ici Je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça C'est les freins qui lâchent un groupe d'élite a été envoyé pour enrayer sa propagation. Depuis 5 heures, la Reine Rouge a commis des meurtres. Qui est la Reine Rouge Une nouvelle intelligence artificielle. Umbrella Corporation a des secrets que vous ne devez pas connaître. Il ne leur reste que trois heures pour empêcher le virus d'infecter l'humanité tout entière. Maintenez vos positions, restez calmes. Elle m'a mordu Elle m'a arraché un bout de chair Vous devez sortir d'ici. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Ce n'est qu'une représentation holographique de la Reine Rouge. Elle sait comment on sort d'ici. Oh non Elle tient encore debout Plus maintenant, on dirait. Personne n'est à l'abri. Vous allez tous mourir ici. Une représentation holographique de la Reine Rouge. Elle sait comment on sort d'ici. Oh, no!